Hi guys, welcome back to Junris Vlog again. So for today's video reaction, let's go to one of our favorite country which is Russia. Privet and spasiba to all Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing and the title of this video as you can see on my thumbnail, this is for you a Roman Philippov comments of the foreigners and credit to the owner also with the video to Vasilab. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video and if you're new to my channel just click on subscribe button click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads and if you have some comments and suggestion related to this video or any Russian video artist that you can suggest, drop it comment section. I'd love to read and respond you all and make your video request. So let's get to know first with Roman Filippo because this is a in honoring with him. So Roman Filippo, Roman Nikolayevich Filipov was a Russian military pilot who killed himself in a last stand to avoid being captured after being wounded by militants when his Su-25 SM jet was shot down in Idlib province in Syria on February 3, 2018. Filipov was posthumously awarded the honor of the Hero of the Russian Federation. Wow. This is amazing. This is what I truly love with the Russian government, with the Russian Federation, because they really like give honor to the soldiers, making them like to protect to protect also with the people that they really have ready to die with honor and this is such an incredible video such like heroism that you will do for your country let's get to it guys enjoy with this and i want you to turn on the cc down there for your russian english or whatever language that you want to choose wow. Здравствуйте, друзья! Этим видео давайте почтим память героя России Романа Филиппова. Пусть давай. Да. У нас потеря в Сирии. Вчера в провинции Идлиб сбит штурмовик Су-25. Летчик успел сообщить, что самолет подбит и катапультировался. До своих было далеко, его окружили террористы российский офицер геройски погиб в бою с бандитами. Он отстреливался до последнего и подорвал себя гранатой. Главком ВКС назвал его гибель тяжелой утратой для всей российской авиации. Министр обороны Сергей Шойгу представил летчика Романа Филиппова, погибшего 3 февраля в бою с террористами в Сирии, к присвоению звания Героя России посмертно. Героя России посмертно. Российский герой-пилот с криком «Это вам за пацанов!» подорвал себя, но боевикам не сдался. Filipov, whose plane was shot down by Islamic militants in northern Syria on Saturday. The pilot avoided capture by taking his own life, blowing up a hand grenade when he was surrounded by enemy forces on the ground. Человек совершил поистине героический поступок. Вот когда говорят, с кого брать пример, берите пример с майора Филиппова. Человек выполнил свой долг, не просто выполнил свой долг, но и не дался в руки вот этим шакалам. Это подвиг достойный подвигов, так сказать, наших э, дедов и прадедов, которые они совершали в годы Великой Отечественной войны. Russian people are very supportive of their soldiers. Э, знаете, было бы хорошо, чтобы, так сказать, по 100 шакалов за одного нашего офицера. А то и по тысячам. А то и по тысячам. Я думаю, что это было бы э, уроком. Поэтому, что называется, работайте, братья, как сказал... Нурбаганда. Да, работайте, братья. Work Brothers. Да благословит Бог смелого русского человека. Я британец и поддерживаю вас. Польша здесь. Благослови тебя Господь, герой. Да благословит Бог майора Романа Филиппова. Какой храбрый человек. Приветствую вас из США. С любовью и уважением из Польши. Покойся с миром. Благослови Господь. Ты теперь на небесах. Мы гордимся твоим мужественным выбором не дать злу использовать тебя. С любовью из США. Соболезнования родителям. Он погиб, сражаясь как герой. Покойтесь с миром, сэр. Не все герои носят плащи. Мое почтение. Русские военные до сих пор настоящие воины. Теперь я понимаю, почему Россия великая. Уважение от Болгарии. С большим уважением из США. Я гражданин Великобритании и выражаю признательность храбрым русским военнослужащим, мужчинам и женщинам. Спасибо, мы любим вас. Приветствую. Сильное уважение из Китая. Да здравствует душа героя. Да благословит Бог этого человека. Из Ирландии. Я только что увидел вспышку Великого Советского Союза. Какая нация! Уважение от китайского друга. Россия надирает зад до самого конца. Никогда не связывайтесь с русским. Да благословит Бог этого пилота и Россию, настоящий герой, отдавший все, что смог абсолютная легенда. Герой до последней секунды своей жизни. Much love and respect and eternal memory to all the heroes of Russia, especially to Roman Kalipov, that this is a great example of how the Russian soldiers fought for their country and like work brothers We are dying but not surrendering, and that's always been the motto of our Russian soldiers that they really don't want to surrender, but they will kill themselves to give an honor, and they are willing to die for their country. Such a great good that the Russian Federation give him the honor deserved to be the heroes of Russia because he showed heroism to the country and for to the nation, to the world. Such an incredible video. Much love and respect serve to the families of Roman Philippog. This is such a great video to show to the world of how your soldiers of your country that they will be supporting and are willing to die. That's love and respect from here in the Philippines. And thank you so much. I hope guys you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and subscribe also to my channel. This is Junis' Vlog at React saying stay humble, stay positive guys. If you want to connect my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much for Viet and spasiba to all Russian friends. Have a good day everyone. Bye bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po and see you in my next video reaction.